Logo quando começa 11h30, um quarto para a meia-noite, o pessoal começa a se reunir. Muita gente. Aqui, ali, acolá. É, naquela casa, noutra casa ainda há tradição. É, aqui umas várias casas estão por aí abertas, na né, aqui a sociedade, outras mais que ainda apanham uma quantia lá o que podem, rebuçados, ervilhanas, aquele calha e deitam, mas põem-se num sítio qualquer, lá onde podem, e distribuem, e o pessoal está lá à espera e apanham. E, eh, quando aquela mata toda termina, depois demora aqui mais um bocadinho, vem, trai aqui tudo. Desde ali na sei de quando até lá não sei onde, a mata toda ali ambicionando <laughs> que aquela que assim toca assim. <laughs> começam assim a tocar na igreja e depois, mas se eu demoro um bocadinho, já estou por aqui, com o saco preparado. Começam eles logo lá, tuc, tuc, tuc, os chocalhos, eu tenho guardados para aquele dia, só um chocalhão muito grande, chama-lhe manga, chama-lhe picadeiros, tanta coisa tem, mas é tudo nos chocalhos maiores e mais pequeninos. Né? Pessoas que têm em casa, que naquele dia têm que sair com certeza para cá. é Uma tradição, né? Que se mantém aqui e viva e a mim dá uma alegria. Antigamente, quando era criança, era às nove horas. Tocava aqui o sino às nove e depois eh, os rapazes iam para os montes, levavam um talegozinho. Antigamente era assim. Não havia <laughs> sacos pratos, agora é que há tudo com mais fartura. Iam para os montes, traziam às vezes um queijinho, um marcado que davam. E aqui inventavam, mas era às nove. Começou eu em bem pequenito, como os outros miúdos todos nas casas que havia aqui uma tasca, uma loja, das poucas casas na, naquela altura que havia, a, eh, a, a dona, o dono, pessoal, banhavam repousadinhos e davam a um a outro, dois, três na mão aos miúdos. E nós apanhávamos o quê? Um chocalho, ou uma esquila, aquilo que podia ser, punhamos à porta, fazer aquele barulho. As pessoas vinham de lá com aquela continha, vá, acabava aquilo, corríamos a, a aldeia toda, a freguesia toda, naqueles lugarzinhos. Dava, ah, mas assim que tocava Aleluia, às nove da manhã. Isto era às nove da manhã. Assim que tocava o sino, começava a tocar a lua e dávamos duas voltas à volta do agro. Tem uma porta por ali e outra por este lado, a tocar do chocalho, que era uma alegria nossa. E depois corríamos então as freguesias, as, as casas da, da, freguesia. Acabávamos isto e íamos para os montes. Montes é os casarios que há aí fora, né? Chamamos-lhe aqui montes, onde as pessoas habitavam. Num dava um, um, bocadinho de pão, no outro um bocadinho de queijo, no outro qualquer coisa. Havia sempre levávamos uma bolsinha às costas para trazer aquilo que havia. Era as aleluias daquele tempo. Era assim. Uh, eu vim para aqui em 74, para esta casa. Eu vinha do, do campo, trabalhar lá no campo, até casar-me. Casei-me em 59, saí do campo da agricultura, mas para o campo, mesmo para os mármores, para os mármores ali da, da zona dos mármores, de, lá de cima de Sozela até ali abaixo, a Pardais, mas no campo, era, era já indústria, era mármore, já, mas era no campo. Mas enquanto, é antes de ir para essas ditas pedreiras, era o que está ali a ver, trabalhar, ah, diz a gente, os barros de ervas. Os montes todos à volta de ervas, aquelas azerdades, semear aqui, ganhar ali, cefar no outro lado, atrás de uma juntinha de bois ou vacas ou numa parelha, bom, enfim, a vida foi aquela. Depois fui então para os mármores, dos mármores vim para aqui e aqui estou, e até hoje, desde 22 de fevereiro de 74. Nasceu aí isto, eu vinha com a ideia de ter andado lá com o dito sementeiro, que era um saco daqueles do trigo. Atava-se uma parte à outra e material para dentro, trigo, cevada, aveia, os cereais que havia. E então, não me esqueçam, e enquanto eu viver e eu possa, isto acontece. Só que não houve mais ninguém que se lembrasse disto e até o cá continua. Este é o célebre saco. Isto era um saco que transportava o trigo e outras sementes mais, mas isto era o trigo. Naquele tempo vinha da estação que íamos no, dos montes, desses ditos montes que tinham os, os lavradores, os agricultores daquele tempo, era ah, isto é o sementeiro do mulher, já tenho um neto pequenino que põe lhe aquilo para ele e ele fica todo contente, que é para não acabar. E, é, este saco trazia 80 quilos de trigo dentro. E lá ter aqui a data, mas a data naturalmente está na sua bom. A da colheita, 1900 e não sei quantos. Bom, este saquinho, a estima dele é esta. Uh, Ata-se esta parte da boca Aqui a outra parte tem aqui um bocadinho de uma rolha para não escapar, para fazer isto, chama-se isto o sementeiro, que era um dos sacos que trazia trigo. A gente punha, eu ponho deste lado porque sou canhoto. Ponho deste lado e a mão entra por aqui e toma, lá vai, dividindo para o pessoal todo. Os outros que é com a outra mão, é do outro lado, mas é vice-versa, é precisamente, é igual. E então, este saquinho tem a finalidade enquanto eu cá tiverem, ele é o meu companheiro para aquele dia, para aquela noite. E então, não houve mais ninguém que se lembrasse disto, e eu gosto, gosto muito, imenso, mas só gostava mais que me deixassem ali na rua, o pessoal todo, tanta gente, desde miúdos aos maiores ou mais pequenos, que me deixassem andar na rua para eu semearem, como fazia lá no campo mas não deixam. Há um amigo ali assim que me presta, traz para aqui uma carrinha de caixa aberta e eu salto lá para cima e lá de cima é que lá vai para aqui e para ali. Mas há um, há um pai que tem um miúdo pequenino, tem outro, tem outro, vão para cima da caminhoneta e <laughs> às vezes quero espalhar o repousado depois todo logo a bater na cara do, <laughs> dos miúdos, mas pronto, é a nossa tradição e é isto que eu sinto-me feliz e toda a malta que vem, sei lá de onde, gosta. Todos os estabelecimentos comerciais, juntamente com as coletividades da nossa aldeia, ah, o ponto de partida é aqui na igreja, primeiro a igreja que lança e depois segue-se Nós Sociedade e ali o Café Central e depois vão é, a aldeia é percorrida pelos, pelos, uh, pelas pessoas de cá e pelos forasteiros que, que isto reúne muitas, muitas pessoas e há tipo um circuito que é sempre o mesmo já há muitos anos e em que as pessoas em que quando toca os sinos uh, o sino da meia-noite começam então a distribuição dos rosados e realmente é, é, é, muito giro, tanto pelas, pelas, pessoas, pelas pessoas de mais idade como as crianças, que é mais engraçado para as, para as crianças. É muito giro toda a gente apanhar, toda a gente apanhar os repassados. Mas eu ia dizer que tive dois anos que punha dentro deste saquinho 30 quilos de reboçados. Mas depois já desde 2008, 7, 2007, passou a ser 20, 20. Há uma casa ali que é o Sr. Pires, que tem mais material e a gente, se ele não se lembra, lembro eu, digo, olha, tantos quilos de arroçado para o sábado, aleluias. Quando chegar esse dia, estão cá, vêm vários quilos, não sei de quantos, sacos de quantos quilos, despeja tudo para aqui. Lá sai o serafim com o saquinho às costas, já ah, aviado para ali, e quando cá houver um, é esta a tradição. Já desde o meu avô que, que, que me recordo em que, que isto existe, que já há, muito, há muitos anos mesmo. Eh, e desde que, que eu sou presidente desta coletividade, claro, como temos participado e vamos sempre participar, contribuir para que esta tradição uh, não, não acabe, porque são, são coisas que, que se tem que preservar e espero bem que desde que, até isto vai ser sempre assim, vai ser sempre distribuir entre os repassados para as pessoas. E depois ah, os miúdos já estão habituados, pai, eu vou contigo, é, é, é, pronto, infelizmente para nós é uma tradição que se nós pudermos, ela enquanto é cá tiver e puder, claro, quando não puder, deixa estar o meu neto, já está aqui o cemiterinho preparado para ele, o meu Braulio, que fez 10 anos, e outro dia, e então sai para lá para o Piedinho com uns pouquinhos roçados, e à medida que ele for crescendo, o cemitério também se vai prolongando melhor, e assim será. de cada ano. É sempre a melhor maneira deste velho aleijar. quando eu era novo. Mas não há crise de momento, Para a alegria do santo povo que eu tenho à minha frente. também reboçados, já sabem. E depois eu acabei aqui a festa. Cada um vai olha, ainda vamos a tal parte, vamos aqui, vamos ali, vamos à do Capulas, vamos ao do Pires, vamos, enfim, onde houver uma casinha que eles já estão habituados àquilo, não, não param enquanto é aquela coisa não, não termina eh, as casas todas da terruja.